Es steht ein Biberputzemann in unserem Haus herum, Dideldum. Es steht ein Biberputzemann in unserem Haus herum. ein Biberputzemann in unserem Haus herum, Dideldum. Es steht ein Biberputzemann in unserem Haus herum. Es steht ein Biberputzemann in unserem Haus herum, Dildum. Es steht ein Biberputzemann in unserem Haus herum. Es steht ein Biberputzemann bei uns im Weg herum, Dildum. Es steht ein Biberputzemann bei uns im Weg herum. Es steht ein Biberputzemann bei uns im Weg herum, Dildum. Es steht ein Biberputzemann bei uns im Weg herum. ein Biberputzenmann bei uns im Weg herum. Die Lunge steht ein Biberputzenmann bei uns im Weg herum. Ich bin ein Biberputzenmann und ich bin furchtbar dumm. Wie die Bumm, ich bin ein Biberputzenmann und ich bin furchtbar dumm. bin ein Biber-Butzemann und ich bin furchtbar dumm. Wiederum, ich bin ein Biber-Butzemann und ich bin furchtbar dumm. Es hängt ein Biberputzemann an unserem Baum herum, die Dumm. Es hängt ein Biberputzemann an unserem Baum herum. Es hängt ein Biberputzemann an unserem Baum herum. lieber Butzemann bei uns am Baum herum, Dideldum, es hängt ein lieber Butzemann bei uns am Baum herum, Schrumm.